y también para no enfrentando a los vecinos hasta entonces aplaudían juntos eh, la máxima de recursos en las que y garantizar el conjunto de administraciones públicas Muchas gracias. Se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.